कि भगवान को कोट कोट प्रणाम करें नमन करें उनको ध्यान करें ये हमारे कल की भगवान के रूप कितने हैं हम इनके रूपों के बारे में नहीं कल्पना जान पाते हैं ना कर सकते हैं ये कल्पना हमारे बहुत एक काल्पनिक के रूप में कलियों के रूप में विस्तृत हुई है तो हमारे ऐसे धार्मिक कल्याण कल की भगवान ने उनको जो ज्योति ज्योतिष पीठा से द्वारा श्री वेद व्यास जी ने उनको गुरु मानकर सब ये सब ये सास में लिखकर अपने को धर्म आचरण में चलने से बताया है और उनको धर्म पर चलते रहें कल की जी करते हैं तपस्वी आज हम आपको कलकी जी के कलयुग का प्रहार करते हुए बताते हैं कि उन रूप में राम कथा सुनकर कलकी जी बहुत आनंदित हुए तपस्वी देव जी चंद्रवशी राजा निकले तब उन्होंने कलकी जी ने दोनों को तपस्वी बेस छोड़कर राजसी भेष धारण विवाह करने के लिए आज्ञा दी उस समय अनत्यंत वे तपस्वी ब्राह्मण के रूप में सतयुग यानी कृत युग में दीनहीन अवस्था में धर्म परिवार के साथ आया करते थे आए वो दोनों ही कल कालनाथ सतयोग की स्थापना करने की प्रार्थना को क्यों की क्योंकि कलयुग की स्थापना होते हुए धर्म अपने पूरे परिवार के साथ स्वयं स्थापित हो जाता है इसकी प्रार्थना कर कल की भगवान ने एक विशाल सेना लेकर कली की नगरी में विराजमान आक्रमण किया और घमासान युद्ध हुआ जिसने संघ चक्र गदा मलेच्छ बर्बर शक्तियों के साथ कल पूरे परिवार का नाश पलायन हो गया है इसीलिए कल की जी के कलयुग का प्रहार करते हुए आज आपको कलयुग की युद्ध की कथा बताई कल आपको इससे आगे की कल की कथा बताएंगे और वो कल की भगवान